koeltjes. Что говорю, вкусное яблочко? Другое попробуем. Хочешь еще, Гора? Еще хочешь? Интересно кушать яблочко, ты же, да? Хрустит. Смешной, <laughs> ест без зубы. Сидеть. Сидеть. Теперь попробуем грейпфрутика чуть-чуть. Не будешь грейпфрут? Ну что, ну на, попробуй, попробуй, не бойся. Странный, скажи, фрукт. Гору. Гору, лежать, лежать, лежать, лежать. Гору, лежать. Не хочешь лежать, не? И грейпфрут не... Ну, грейпфрут просто не самый сладкий. Хочешь? Ну на, попробуй, не бойся. Консистенция непонятна. Вор, насмотри. Кушал? Ну, на, попробуй. Яблоко ему больше понравилось кушать. То есть грейпфрут не наш фрукт. А вот яблоко то, что надо. Ну ничего, грейпфрут не полезен. Ну, грейпфрут действительно не самый сладкий оказался. Вот. То есть такой горько-кислый. Бывает вкусный. Вкусное яблочко, да? Но хрустящее яблочко еще больше понравилось. Вкусно, да? Вкусно, да, Гора? Вкусно? Вкусно было, да? Вкусно? Все? Иди ко мне. Иди ко мне, мой маленький. Иди ко мне. Что ты вынюхиваешь? Вынюхивает он всякую вкусняшку, Гор. Гор, что такое? Скажи всем привет. Скажи всем привет. Скажи привет. Скажи Всем привет! <laughs> Скажи, да, привет, скажи. Дайте мне пожрать, а? Вечно голодная собака. Вечно голодный щенок. Ова, все, лежать. Молодец. Ага, мы всякие грифутинки подбираем. Mala.